काली बीरा महिमा कुलदेव जी का चैनल सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है जैसे यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम पाया माता काली को जय पाया जय जय काली वीरा मेरे राजा जय जय काली वीरा राम ਰਾਜਾ ਦੀ ਦਿਆ ਵਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਹ ਗੋਕਿਲ ਗੋਮਾ ਚਾਰੇ राजा त्याब जिया जय जय काली वीरा मेरे राजा त्याब जिया जय जय काली वीरा मेरे राजा त्याब जिया जय जय काली वीरा मेरे राजा त्याब जिया जय जय काली वीरा राजा की तुगी मिली वजीरी राजा की तुगी मिली वजीरी राजा की तुगी मिली वजीरी राजा की ਰਾਜਾ ਦੀ ਆਪ ਜੀਰਾ हमारी वीरा